тоҷикистон ман ба ҳар як пораи нонат қаноат мекунам рӯи хорҳои аламҳоят иморат мекунам ай ватан ай ҳадияи виҷдони пок ман ба домони намозият ибодат мекунам ассалому алайкум ҳамватанони азиз ҳамватанони бузург мо шукриёне дорем ки ватан дорем муддате ки ман бисёр солҳо дар дигар давлатҳо мегаштам ман бисёр миллатҳое дидам ки орзу мекунанд ки ранги мо ватан дошта бошад таърих гувоҳ ҳаст таърих нишондод ҳаст ки миллати мо таърихи кӯҳна дорад таърихи гузашта дорад давру замон ба ҳар як пастию баланди аз сараш гурзондагӣ аст давақт ба мурури давру замон ҳар як мушкилио аз сараш гузарондагӣ ҳаст лекин бо аз дарони ин миллат бо шахсони тавонае пайдо шудагӣ ҳастанд ки ин миллатро сарҷам кардагӣ ҳастанд бо ин миллата обод кардагӣ ҳастанд бо дарони ин миллат бузургон шупуромадагӣ аст чӣ қадар ҳамин мушкилам ки аз сари мо нагузашта бошад асрои аср ҳамин чи гувоҳ аст ман гуфтаниам ки вақте ки бисёр дар дигар давлатҳои дунё мегаштам ман чизҳоа дида баромадам якумин чизе ки нақс фаҳмидам мардуми тоҷик лаёқаташ меҳнатдӯстай мо меҳнаткун ҳастем мисол ҳаст миллатое ки қадар меҳнат кардан ба ё ҳавасаш нест неки мардуми мо дар ҳақиқат меҳнатдӯст аст дуюм мардуми мо ба сабр аст ин сабр одама ба манзил мерасонад як рӯз на як рӯз мардуми мо ба сабр аст ин хеле хуб ай чӣбаки бисёраш худотарс аст намозхон аст аз дин бохабар аст ин бисёр хуб ай сеюмин чизи беҳтарине ки дар халқи мо ҳаст ин арзиши оилавӣ оила барои мо як арзиш дорад ҳурмати падару модар ҳурмати фарзанд ҳурмати хишутабор ҳурмати меҳмон ҳурмати як э, калонсол мо калона ҳурмат мекунем қадрдонӣ мекунем қадри хештутабор ё ки мегӯем ки мана мисоли як кас пештатар хизмат карда бошад ё ки дастгирӣ мо кардагӣ бошад мо қадри хизматҳои гузашташ мекунем рӯи як хешаш ё табораш ё рафиқаш барои хотири фалончи ман туа дастгирӣ мекунам барои хотири фалончи ман тура мебахшам қадрдонӣ аст қадрдонӣ бисёр чизи хуб аст ин чизҳое ки миллати моя гумон мекунам ки ёрдам кардан ки ҳамин мушкилҳо ҳама қадарсоло аз сар гузаронда омадан гирад аст аста лекин ҳар як мушкиле ки дар сари миллати мо омадагӣ аст си сол панҷо сол халқи мо оқиб партофтагӣ аст агар ки шумо диққат карда бинед мефаҳмед ман доимо шишта ҳуйла мекунам аз ҷиҳати сатҳи зиндагии мардум аз ҷиҳати мисол имрӯза ҳаёте ки аз сар бурда истодем бур ҳама ҳам чизро муоила мекунам ҳама ҳам чизро муоила карда анализ карда мебинам дигар давлатҳои пешрафта дигар давлатҳо чуба ки ҷамъият ҳамавақт ба пеш меравад мана мисол солҳои ҳафтодум ҳамин дубай арабский эмирате ки имрӯз мебинем ҳамин хел набуд ё ки мана ҳамин солҳои шастум ҳафтодум сингапур ҳамин хел набуд агар ки диққат карда нигоҳ кунем мебинем баъд аз ҷанги дуюми ҷаҳон япония сар кард пешравиша чӣ балки якҷоя шуда кор кардана фаҳмидам ваё ё якҷоя шуда моделе ки япония истифода бурд ин чӣ буд технологияи запад мудрости гӯем ақлу арзиши оилавию сеннести духовности восток ин чиза якҷоя карда баъд аз сабабе ки мардуми япония доимо манаин вай ба восточни единоборс машғул буд манаин самурай кувшинки карате манаин чизҳо ин методи ҳаррӯза ҳаррӯза болои худ кор карда савришествовать себя доимо худата доимо ба пеш бурдан доимо худата инкишоф додан ҳамин системаи овардан барои пешравии давлаташон модели финансови модели ки даруни вай ба сохтагӣ будан япония ба вай ҳамкори ҳам гӯем профсоюз аст барое ки ҷои кор таъмин кардани халқ аст баъд ҳамкории давлат аст вақте ки давлат ҳамкорӣ мекунад ба ҳар як корхонао ба ҳамкории соҳибкоро ҳаст ҳар сети ҳамин чизе ки якҷоя кардан ҳар як ҳамин сети чӣ як қуввати дунёгирия дод ба мардуми япония як чизе дод ки мардуми э, ҳамимрӯз ба агар нигаҳ карда бинед экономикаи пешрафта э, технологияи пешрафта э, сатҳи зиндагии баланд дигар давлатҳо ба бо даже ёрдам карда кор карда истодиянд ин чӣ гуфтаги гапам ҳар як мушкилие ки сари инсон ба мен биёд ягона чизе ки инсона ёрдам мекунад ин асар гузарондан ин муносибат аст муносибат якдигар фаҳмӣ аст ҳамин дар як хона нигоҳ кунед агар ки як мушкиле биёд се додар ё чор додар ё панҷ додар чӣ хел ҳамон мушкиле асар гурзондан метавон фақат ба муносибат будан муносибат вақте ки одам муносибат мекунад тамоми мушкиле аз сараш гурзон осонай не ки вақте ки одам бемуносибат мешавад ободи ҷоя вайрон карда мемуравад барои чи мисолҳо оварда истодаам таърихи мо ба вақте ки мо аз сар гузарондем бисёр мушкилиҳо ки аз сар гузарондем таърихи тоҷик ба ҳар як мушкилӣ ҳар як ғурбат ҳар як ҷангу ҷанҷол халқи мо си сол панҷоҳ сол ақиб партофтагӣ аст мо ақиб рафтем барои чи ақиб рафтем бемуносибат буданамон ба бемуносибат шуданамон ба бароиамон ояндае ояндае ин ҷамъияти мо пеш мерад э, ду баробар тезтар ё се баробар тезтар баракатдор мешавад ҳамн касбу коре э, мисол гӯем ҳамн соҳибкори мо ё ватана мо пешравиш ҳамаш агар ки мо ҳамин муносибата созем халқамо диққат кунед халқамо ҳукуматамо соҳибкоро ҳамин се тазвиниҳо сохтанамо заруре барое ки ҳамин миллатамо сохта ба пеш буравем ҳамавақт вақте ки як корро мекунем мо оқубаташа фикр кардан дар кор охираш ҳисоб оқубаташа ба ҳамин мазмун ман гуфтанӣ ҳастам ки олимои мо ба сари кор шавад чизҳои нав ихтироъ кунад олимои мо духтурои мо ба болои худаш кор карда пешравия ба назар гирад мисол ҳамин одаме ки як ҷо ба оила қатъи кор мекунад вай бист сол боз кор карда истодааст дар ҳамин бист сол боз вай гумон мекунад ки ман таҷрибаи бистсола дорам на агар ки диққат карда биред таҷрибаи яксола дорад не ки бист бор ҳава такрор кардагӣ аст ана кун ду сол се соли аввалш ба таҷриби хуб гирифтагӣ аст мондагӣ ҳамин ба панҷ фоизу ду фоизу даҳ фоиз таҷрибааш зиёд шуда рафтагӣ аст не ки вақте ки аб болои худаш кор кардана сар мекунаду мисол ҳамон як рамки худаш ба намеистаду бо меомӯзад таҷрибаи давлатҳои пешрафта технологияи пешрафта ман ин чизҳо хеле ҳамон сояи худаш ба муваффақ шуда мебаравад ҳамватанони азизи гуроме ҳама чизи беҳтаре ки ҳаёт ба ҳаст зиндагии худатон ба биёред ҳама чизе ки шумо ба мушай мекунад оқиб равед дур шавед дар ҳамин тамоми умри худам ман як чизи беҳтарина фаҳмидагӣ ҳастам ҳама чи аз фикронаи инсон вобастагӣ дорад ман ин чиза дуруст фаҳмидагӣ ҳастам барои чӣ диққат кардаистед ин як тайна ҳаст як секрете ҳаст ки як асроре ҳаст ки халқи оддӣ гӯм чӣ гӯм халқи омма ҳамин чиза намедонад ҳамин чиза мумкин ки ҳеҷ гоҳ ба мо ба наомӯхтан нагуфтан мумкин барои ҳамин қадар мо ҳамин чизба диққат накардем ана агар шумо диққат карда бинед дар ҳамин муддати кории ман бисту ду соле ки ман кор кардам 63 давлати дунё баромад кардам зиёд аз 1 миллион одам дар сои мана хондагӣ аст зиёд аз 1 миллион ҳам ба воситаи интернет ҳам ба воситаи манаи хел онлайн офлайн мегӯн имрӯза ба ҳам ба воситаи манаи хел рӯ ба рӯ зиёд аз 1 миллион одамо дар сои ман ба омадагӣ аст 16 та ман китоб навистам китобҳои ман зиёд аз 2 миллион шумора ба тамоми дунё паҳн шудагӣ ҳастанд ҳафт забони дунё ба уже тарҷума шудагӣ ҳастанд боз тарҷума шуда рафта истодиянд در همین تجربه کاری خودم یک چند تا چیز دیدم همین حیات حیات انسان کدوم شخصیت دستگیری میکند خودمو میگه معجزه دیگر رو میگن کرامت میدونید همین حیات کدوم انسان ها دستگیری میکند فکرانه آباده داشته باشد فکرانه یک چیز ساختن داشته باشد فکرانه به پیشروی داشته باشد اگر شما دقت کرده بینید درخت درخت درخت هر ساله یک چند تا донак мепартояд ки наслаш гум нашавад дарахт меҳнат мекунад ки як ҳар сол ба мумкин ҳазорта мумкин ду ҳазорта донак партояд а донаки вай бо ноҳол мешавад боа донаки вайш бо ноҳол мешавад нигоҳ кунед алаф гул ҳаме ҳамин табиат табиат ҳаме чизе ки дар табиат ҳаст ҳаракат мекунад ки як читтиад а худаш диққат кардистед як читтиад аз худаш а инсон боша фақат мегирадад дигарро инсон боша фақат гирифтана нағз мебинад аз табиат ман хулоса ба омадам ки дар ҳамин дунё ҳамон одаме ба пеш меравад ки фақат фикри додан дошта бошад фикри дигароба бошад ана фикронааш сазидаюши бошад сазидаюши якчи ободкорӣ сохтан тавоноӣ ба пеш рафтан меҳнат кардан фикронааш ҳамон ба банд бошад анакун шахсое ки фикрона нигоҳ кунед дигар фикрона инсон ду намуд будай сазидаюше сазнани разрушаюше сазнани ҳамон одамое ки фикраш бадай фикри разрушенӣ дорад фикри қатъ кардан дорад фикри э, чӣ гум бахилай э, чашми бад дорад ҳусид хурай ҳамин хел одамо ба ҳаёт шанс наметиҳад диққат кардастед худи ҳаёт шанс наметед ки ҳамин хел одамо сабзад ҳамин хел одамо ба пеш равад ана ин хел одамое ки фикронае сазадаюши дорад чизе ихтироъкоре э, фикронае тоза ихтироъкоре дораду ободи озод ваё ҳама вақт ба пеш мерад ҳама вақт анак вақте ки ваё ҳама вақт ба пеш мерад манаи одамое ки разрушатели сазнане дорад медонед чӣ мегӯд э инаку худо додааст э инаку мегӯд вай ина ҳар кун павизло ҳар кун вай бахташ баландӣ кардааст мумкин якбас дастгириш карда дар назари ин одамо меҳнати ин одам худи каромат метобад мӯъҷиза метобад чунбаки ин ақлаш намегирад ки ҳамин чи мешавад неки ҳамон мӯъҷизаам бошад ки неки мӯъҷизам худованд ба дасти ҳамон одамо мекунад ман бовари комил дорам ки худованд одами тавоноа дӯст медорад одами меҳнаткашад шубҳа ки ман тафсири қуръон бисёр мехонам ман ҳамин чиза дидам барои ҳамон якумин чизе ки мехоҳам ки гум халқи худамо ба миллати ман ману шумо бояд ки фикронаи ободии миллату ободии ватан ба бошем ҳамон вақт месабзед ана ҳамон ҷамъияте ки ману шумо орзу дорем худамо ҳамон хел инсон аввал шавем ман ҳамчун равоншинос мегӯям ҳаёти шумо ба ҳамон чизе мебиёяд ки шумо худатон ҳамон ба сахт талаб доред ҳаёти шумо ба ҳамон чиз мебиёяд ки худатон ҳамон чизе мефаҳмед аин зиёд намебиёяд баро ҳаёти инсоне ки фикронаи бад дорад фақат бадӣ мебиёяд ҳаёташ ба касале бадӣ мушкиле ғурбат чиба чиба ки вай тарбия нагирифт ҳамин ҳаёт худаш мактаб аст мактаби беҳтарин аст ин ҳамин хел мактабест ки ягон кас як дарсашам гурехтан наметод мактаби миёна ба баъзан баъзан дарсҳо мегурехтем мерафтем некин ба наметавед гурехтан барои ҳамон ҳамватанони азиз аз анамин фикрона сар кардана мо зарур аст дуюми чизе ки ман фаҳмидам муросҳое коре карда якҷоя шуда якҷоя шуда корхонаҳо сохтанам чибаки ман дидам ки ҳамин муддате ки ҳозир ҳаст диққат кардаст бед мо мебинем солҳои навадум бед мегардем мерем солҳои навадум мебинем солҳои навадум ҳамон одамое ки солҳои навадум ба сари бизнес шуд ба сари корхонаҳо шуд як қисми ҳавайо муваффақ нашуд як ҳафтод фоизаш чибаки ваё ҳалолкорӣ накард неки си фоизи ҳавай агар шумо диққат карда буред ҳамоное ки то ҳамин рӯза ҳаракат карда меҳнат карда пеш барафт ҳамоно ободи хуб шуд корхонаи хуб дорад ҷойкорҳои хуб дорад зиндагии хуб дорад агар диққат карда бинед шумо ин чиза мебинед ма ҳамеҳ ҳама ниятам ҳама ҳаракатам ҳамон аст ки халқи мо аз хунасозӣ ба корхонасозӣ биёд ман худам ҳамин хел кардам ман худам ҳамин хел кардам ман ҳозирам як хонаи сехонагӣ ҳамин 850 доллар ба харидагӣ соли 97-уми 96-ум ҳамон хона ба зиндагӣ дорам квартира оддӣ акун шароит ки корхонаома ки сохтам даромад кӣ шуд акун дигар ҷо ба ниати хона кардан дорам акунун чиба чиба ки шумо ҳамин хонаи бадабдама мкунед ки як каробот бахом меред ин беҳаз зарурат ҳамин чиз аз фаҳмиши мардум вобаста аст аз фаҳмиши халқи мо вобаста аст ҳамин ба омадан омо дар кор анакун як кас мумкин кардан наметод мумкин як кас кардан натод се кас панҷ кас шудан дар кор се кас панҷ кас шуда корад ман мехоҳам ки халқи мо муросоя ёд гирад агар ки мо муросоя ёд гирем муросоя гирем тез ватанамо обод мешавад тез ба пеш меравем мо бояд ки ин корро ёд гирем мо бояд ки ин корро ёд диҳем фарзандтомоба мо бояд ки пурра бахилия аз дарони халқи тоҷик нес кунем наслҳои оянда шумо орзу доред ки фарзандои фарзанди шумо ба монанди шумо зиндагӣ кунад ё ки шумо мехоҳед ки фарзанд аз шумо беҳтар зиндагӣ кунад ман сета савол метиҳам диққат карда гӯш кунед сараза мефаҳмед якум шумо чӣ хел мехоҳед ки фарзандатон зиндагӣ кунад ба монанди шумо ё ки аз шумо беҳтар дуюм фикри шумо қатим агар ки ҳамин ватани мо ба ободӣ шавад осон аст зиндагӣ кардан ё ки вайронӣ шавад ободӣ чиқа шавад осонтар аст зиндагӣ кардан бале сеюм сеюм агар ки ҳар якти ману шумо шахсияти худамоя дигар накунем ҳар якти ману шумо болои худамо кор карда ба сари пешравии миллатамо нашавем ягон миллати дига омада ҳамин кора мекунад американсҳо гӯем ё ки там хитойҳо ё ки русҳо ҳич маҳал намебиёд дуруст ҳич маҳал намебиёд ману шумо бояд ин чиза фаҳмем ману шумо бояд ки ин чиза фаҳмем барои ҳама қадар ҳаме ҷалу ҳаме ҳаракати ман ҳамон баҳаст ки халқи мо муносибата ёд гирад акун ман дида баромадам ки ҳамин байни халқи мо ҳамкоре ба намунаҳои мусбат кам намунаҳои мусбат ки камай намунаҳои манфӣ бисёр якҷоя кор кардан додар додар қатъи ҷудо шудааст ҳамсинф ҳамсинф қатъи ҷудо шудааст хештабор қатъи кор кардан кор нашудааст ё ки дутар ҳамун чи кам шуда бурафтагӣ анакун кадом вақт ба одам муносибати пуля ёд мегирад ҳамон вақте ки ақлаш пурра шуд ақли одам ки пурра шуд муносибати пуля ёд мегирад ҳамон вақте ки одам тозакор шуд ҳалолкор шуд муносибати пуля ёд мегирад пул ин як чиз аст ки дарони шумо нишон метиҳад шумо одам агар хоҳед ки фаҳмед сета чи ба пайғамбар мо гуфтанге ки нигоҳ кунед қаттеш ҳамсафар шавед вақте ғазабаш ба нигоҳ кунед вақте ғазабаш чӣ хел рафтор мекунад бо як чиз дигар шумо меҳод пул тиҳед ҳамин се чи бо одам дарунаш бедор карда нишон метиҳад шумо ба шумо мебинед сразава чӣ хел инсон аст барои ҳамон вақте ки мо муносибати пуля ёд гирифтем дигар соҳао ба муносибата тез ёд мегирем чибаки вай ҳамин пул як чиз хосият дорад ки дарони одама дигар мекунад ақли бисёр дар кор аст ки муносибати пуля созӣ вақте ки муносибати пуля нигоҳ кунед додар ба додар наметод сохтан ҳозир кӯбо бегона неки агар ки ҳавай ба ҳаракат кунӣ ман медонам ки корхонаҳо бисёр мешавад японсо ҳамин корро кардан ҷамъиятошна сохтан мардуми дубай вақте ки американсо англишано овардан кофта нефта ёфтанд شیخ زایر گفته که انسان سببگار شد که همین دوبای ساختن اگر سال 60 شما دوبای به میرفتید شما میدیدید که همین دوبای به مونند یک و بدوین زندگی میکردن بدوین گفته که رنگ چوپونای خدا ما همین چوپون ما چوپونی که در پس مال میره انا هوای بدوین برای زندگی میکرد نه که همین شیخ زایر سببگار شد و وقتی که از میبیارد و نفت یافتن در همین دولت همینا یکمین کاری که کردن ва ё гуфтанд ки мо панҷ фоиз метиҳем шу давлати шумо ба ҳамин панҷ фоизе ки медоданд даромаде ки ҳамон нефт ҳамин чӣ гуфт ҳамин панҷ фоизе ки ҳамин даромад тиҳед ҳамин панҷ ба пул натиҳед ман ба халқама бурда хононед мактабҳотон ба ана ҳамон панҷ фоиз ба халқаша бурда хононда аста аста аста аста аста халқаш хонда омада кадр шудан гирифт кадр шудан гирифт аста аста аста ҳамон маҳсулоте ва ё ба худованд нефта додагӣ диққат карда истед ва ӯ ба худованд нефта додагӣ ва ё ҳамон нефта истифода бурда ба пеш рафтанд хеле ба пеш рафтанд анакун диққат кардаистед ҳозир диққат мо ба худованд ҳамин оба додааст ҳама ресурси бисёртаре ки мо ба ҳаст захирае ки бисёртар аст ин об аст об агар ки мо ҳамин обе ҳамин тоҷикистона пул кардана ёд гирем ҳавои тоҷикистона пул кардана ёд гирем мардуми мо беҳтарин зиндагӣ мекунад неки мо чӣ кор кардем диққат кунем ман шишто уля мекунам чӣ ба қазоқистон пештарам мо рафт ё дигар давлатҳо пештарам мо рафт вақте ки ҳамин ссср вайрон шуд якумин коре ки карданд мардуми қазоқ ҷамъ шуда маслиҳат карда гуфтанд ки ватан обод кардан дар кор ба ҷое мансабпарастӣ кардан дар кор не ватан обод кардан дар кор якумин коре ки вао карданд солҳои навадум навадудуюм консултанту анонимат карданӯ стратегия то 2020 сохтан си сола стратегия чил сола стратегия сохтан барои пешравии давлат барои пешравии миллат дуюм коре ки кардан инвесторро овардану ҳамон нефти худошна обработат кардан ҳамон захираҳои худошна чӣ чӣ шароит дорем инвесторо ба шароит сохтан муносибата сар кардан ёд додан бизнесмани дарунивас шанс додан шароит доданд сета чиза сохтанд якум инвестори калона оварданд ки нефта преработат кунад даромади давлат зиёд шудан гирифт даромади давлат зиёд шуданд ки халқ ба аст-аста доданд дуюм финансови инструментҳои бақувват сохтанд банкҳо ба осон шуд кор карданаш финансови инструментҳои бисёр шуд ин дутта кичики шуд анча халқ пештар рафтан гирифт сояи кишоварзои дигар чи ба субсидия бисёр чизҳо дастгирӣ кардана сар карданд чӣ ба ки шароит буд пул буд анакун ва вақте ки ваё инвеститсия ҷалб кардам давлат сохтан миллат сохтан мо чӣ кор кардем мо ҷанг кардем мо ба ҷое ки миллат созему давлат созему таърих созем мо гирифта ба худо мо хак надонам ба назарам ки ин аз чӣ сабаб шуд ин гузашта не ки мо бояд ки ин ин хомингари аз дигар миллати мо бояд такрор накунад ин рӯсҳои гузаштагӣ вай фарзанди сағири тоҷик вай бечораи заное ки бешавҳар монд вай мардуме ки имрӯз муҳоҷир аст резултати анамо натиҷаи анамон солҳои навадум ай бароиамо давлати тоҷикистона вақте ки мо мегем сисолаги истиқлолияташ ҳаст хоб бале не ки бар рӯи календар сисолаги ай не ки ман гум мекунам ки истиқлолияти тоҷикистона даҳсолагӣ ба асл аз даруни дил ҳисоб кунем ҳисоб кардан мешавад не ки сисолагӣ не ҳамин даҳ соли ахирон ободӣ шуд чиба ки то ҳамин вақта понздаҳ бист сол мо борои мана ин ҷангу аболои чи гум ором шавад чӣ шавад гуфта гаштем чиба ки оромӣ бошад ободӣ мешад то оромӣ нашад ободӣ намешад барои ҳамон халқи тоҷик сарфи назар шумо гужобаед мусофиред э, мардуми даруна ҳастед мардуми дар ноҳияҳо зиндагӣ мекунед дар шаҳр зиндагӣ мекунед муносибата ёд гиред э, якдигар фребия бас кардан дар кор ана якдигара бадгумонбария бас кардан дар кор якта ҳама психологияи гандатарини халқи мо гумонбар همین خلق ما به حد گمان همین چی چیزی که گوید چیز توغری گوید نصیحت خوب گوید چیز درست گوید باور نمی کند نیک یگون چیز گندگی با تیز باور میکند یکون چیز خامگری با تیز باور میکند چی با که با فکرام فکرانش که همون خلاص همون وای به نزدیکتر فهمیشش با نیک چیز ابودا گوید چیز نو گوید چیزی که من این خل کنم گوید وای این نمیشد این ممکن نیست چیز خوبه با боварш кам гумонбар гумонбар ҳамин нигоҳ кунед я гумони ҳаром аст не ки бисёр мардуми мо ҳамин чиза нест карданаш дар кор а худаш нест кардан маҳалчигия решаше нест кардан дар кор ман тоҷикам чиба ки дар тамоми дунё гашта ман фахр мекунам ки тоҷикам мо бояд ки дунё ба муаррифии тоҷика кунем нигоҳ кунед композиторои нағз бурод кинорежиссерои нағз бурод духтурои нағз бурод нависандаҳои нағз бурод спортсменои нағз бурод мо мировои аренба буромадана модаркор мо миллатама нишон додана модаркор чӣ ба ки дар ҳаме қадар соле дарс додагим ман хулоса ба омадам ки яке аз миллати илмдору илм ба ҳавасаш нағзу ин хел меҳнат мекарда габбулаи мардуми тоҷикак не ки фақат коре кардан дар кор ки ҳамон бачае ки швай ҳунараш асту таланташ аст ҳамон бачао ба шанс додан дар кор ин беҳаз зарур ак як тоҷикак ё як дунё ба пас задан значит мана пас задан нанги мана номуси мана пас задан барои ҳама қадар муросоя муросоя ин як фундаменти ин як пойгаҳи миллати мо аст ҳамин аз хотиротон набиёред муросоя аз хона сар кунед додару хоҳар қатӣ авлодатон қатӣ баъд аз таста зиёд тамоми инсони тоҷик қатӣ муросоя сар кунед доду гирифти ҳалол кардана сар кунед ман мехоҳам ки сета чор чизе ки ҳаёт ман ба нағз омӯхтам уна шумо багӯм якум касе ки сазидаюш мишлени дорад ҳама вақт худованд дастгираш мешавад халқам дастгираш мешавад ба пеш мебуравад касе ки разрушителни мишлени дорад ҳама вақт ақим мерад ҳама вақт азоб мекашад дуюм дуюм чизе ки касе ки муросоя ёд гирифт инам ҳунар аст ин беҳтарин ҳунар аст аз тамоми мушкилии ҳаёт мебурод ин психология ин фамилияд ин ин рӯҳонии инсон ай вақте ки шумо муроса ёд гирифтед пойгаатон дигар ай сеюм касе ки меҳнати ҷисмонӣ қатти ҳаётам месозам гуфт ҳеч карда наметод касе ки меҳнати илмӣ қатти кор кард вай пеш мерад натиҷаи меҳнати ҷисмонитон як сум бошад натиҷаи меҳнати илмитон ҳазор сум ай ҳазор баробар зиёд аст ҳамон коре ки мекунед сарватмандӣ муваффақ шудан тавоно будан дар ҷое ки шумо кори сиё мекунед дар он ҷо нест дар он ҷое ҳаст ки ҳамона кори ақлиша шумо мекунед мана мисол бисёр бачаҳои тоҷики мо мусофиранд стройкаҳоба кор мекунанд ҳамаш кори ҳамон сиёи стройка мекунад коғазаша намефаҳманд тендер сад миллион рубле бошадага бачаҳои мо ба меҳтиҳат 15 фоизаша 15 миллион 85 мшмегиранд ҳамон одаме ки ҳавақ коғазаша нависта нигоҳ кунед ин меҳнати ҷисмонӣ ва меҳнати илмӣ касе ки ҳамон сутрока кор мекунад пурсед мегутон чӣ хеле ки ман шумо ба бовар мекунам чӣ хеле ки ман ояндаи ҳамин ватан ба бовар мекунам чӣ хеле ки ман ҳар як фарзанде ки мактаби миёна тамом мекунад бовар мекунам агар ки шумоям бовар кунед ҳамин ватан ҳамон хел мешавад ин ҳамин хел аст ман боварӣ комил дорам ҳамватанои азиз роҳ натиҳед ки майнаи сари шумо ба фикри разрушителни чи ҷо шавад фикри тариқат ҷо шавад фикри ҳархелагапо ҷо шавад роҳ натиҳед роҳ натиҳед ки ҳаёти шумо дигарро дуздан чиба ки вақте ки миллат пора шуд ҳамон солҳои навадум азобҳои халқи кашидагии мо асфор бод набурорем мо ҳамон мушкилиҳое ки мо саргурзондем мо бояд ин аз вақт аз ягон вақт фаромӯш накунем оқубаташ хуб нест дилхастагиҳо бахилиҳо ин оқубаташ хуб нест хубӣ ба намебиёрад намонед ки фикратона як кас дӯст зад намонед касе ки дидед ки ба ободии ватан меҳнат мекунад дастгириш кунед дуо кунед касе ки шумоя рӯбаландӣ карда ягон фикри бада каллатонба ҷо мекунад дур шавед дур шавед ки ҳаётатон месӯзад ҳаёти худатонам ҳаёти шумоам як сабабгор меша ки миллат таъқиба мебаред ин корро накунед ягон вақт ягон вақт накунед камака кам бошад ободӣ кунед камака кам бошад ободӣ кунед ман яраша худам бакунам шумо яраша худатон бакунед муаллим ба худаш вобаста як э, меҳнат кунад духтур ба худаш вобаста кунад коргар ба худаш ҳукуматдор ба худаш ҳар чи ҳар чи ки аз дасти шумо тавоно бошед ман бо мегӯм нав давре ободии ватани мо расид як чунбаки мардуми мо фаҳмишаш дига шуда истодааст ҷамъият давру замонаш омад вақташ омад нав даври бизнессозӣ шуда истодааст панҷ сол пас тоҷикистона намешиносетон шумо даҳ сол пас хоҳ бовар кунед хоне чунбаки ҷои хуб холӣ намемонад даҳ сол пас шумо тоҷикистоне ки имрӯза ин хел намебинед ва намебинедон чунбаки ҷамъият ҳама вақт ба пеш мерад шаҳри хуҷанд шаҳри зебо дуруст хеле зебо дуруст шаҳри душанбе бинед нисбати даҳ сол пеш зебо хеле зебо не ки ҳамин мардуме ки ҳозир мо дорем ҳамон фаҳмиши ҳамон ӯ равини шаҳр ба зиндагӣ кардан ба ҳозир нарасидай ман чашми худам қатӣ дидам ҳамон боғчаҳое ки кардагӣ ҳастанд боғҳои хеле хуб кардагӣ ҳастанд ё ки манн барои детски плашадко кардагӣ ҳастанд барои кӯдакон ҳавва баини як сол ба шикаста вайрон карда истодиянд худам чашми худам қатъи диҳам ки ҳамин қади кӯча гул коридагӣ ҳамин қад зебо одам ностуф карда истодааст болои ҳамин глоба шумо диққат кунед ки ва чи қад меҳнат карданд чи қад пулро расход кардан ки вай унҷо обод шуда зебо шавад ҳамин фаҳмиши халқ ин чӣ мазмуне дорад ин мазмуни он надорад ки халқи мо шаҳра сохтам ба сохтем меҳнат карда азоб неки халқ фаҳмишаш ҳамин хел шаҳр ба зиндагӣ кардан ба ҳозир нарасида истодааст чун балки аз паси э илм кам рафта истодем кам китоб хонданем ин чӣ гуфта гапам худо накунаду ягон гандагӣ шаваду ягон занги солҳои навадум худо накунаду такрор шад мардуми мо як қисмаш ҳама қа ҷаҳолате ай дорад ки қарздор қаздораша мерад мекушад хотиротон бас чӣ қа азоб додан якдигараша ҳайвонвор азоб додан якдигараша сабаб мешад маҳалчигию сабаб мешад як каса кас ба бахиле шуд сабаб мешад ҳамин вақте ки ҳамин пажар шуд мегӯм ки аби алов ки шуд ҷангал ба тарашам месӯзаду хушкашам месӯзад шумо гумон накунед ки ин мушкили биёдага шумо як тараф мемонед не аммо сола ҳама дидем ки охир вай мушкилӣ ба ҳама азоб кашид ман як чиз дигар мегӯм шумо ба ман равоншинос ҳастам ман бисёр корҳои илмӣ мебарам зиёда аз садта кори илмӣ хуб дорам якта чӣ мегӯм шумоба ҳамаи одамое ки чизи халқа гирифтанд одамое ки чизи каса гирифт ҳаромхӯр шуд зури қатти гирифт ё ки ноҳақиқати қатти гирифт ҳамон одамо панҷ сол ҳафт соли аввал хуб зиндагӣ мекунад чунки як сикл ҳафт сол гузаштанш дар кор неки ҳафт соли дигар баъд азобаш сар мешавад шумо диққат карда анализ кунед мебинедо барои ҳамон халқ ба ғамхор шудан дар кор чизи халқ ба нарасед дили халқ ба назанед муросоя ёд гирифтан дар кор барои ҳамон ман орзу дорам ки ҳамин меҳнатое ки ҳами имрӯз карда истодааст ҳамин ҳукумати мо соҳибкорои мо ҳамин як кас қадр кунад ман ҳамон мусофири халқи мо ҷамъ шавад бед хонаи худамо обод кунем кам камакакам бошад камакакам бошад бед хонаи худамо обод кунем барои ҳамон аз тарбияи миллатамо сар мекунем аз тарбия ки ҳамин шаҳрҳое ки ободе ки сохта истодиянд ҳамино ба ҳамин самтба ҳамин э, фаҳмиши халқ то ҳамин дараҷа бурод аз маҳалчигӣ даст кашида ба миллатсозӣ биёем аз хонасозе даст кашида ба корхонасозе сар кунем ман боварӣ комил дорам ки ояндаи миллати мо ҳамин баҳ аст ҳамон шахсҳое ин миллата ба пеш мебарад ки ҳозир ҳамин гуфтагӣ гапи мана фаҳмад баъзе шумо дура мистед ки миллат пеш мебуравад баъзе ману шумо ҳеч корам накунем ки ҷамъият худо хоҳад ба пеш мерад серавно нео меҳнат карда якдигар фаҳмӣ карда кор кунем хеле пешравӣ мешавад боз такрор мекунам ки мо як миллат дорем як ватан дорем як тақдир дорем мо бояд ки ба фаҳмишаш барасем ба ободии ватан хизмат кунем худо ҳофиз